साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको म एउटा नयाँ भिडियो लिएर र साथीहरू आजको भिडियो एकदम स्पेसल हुनेवाला छ साथीहरू यो भिडियो चाहिँ के कस्तो हुनेवाला छ हजुरहरूलाई थाहा छ नै होला साथीहरू थाहा पाइसक्यो होला हजुरहरूले नि साथीहरू मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ केही सेयर गरेको थिएँ साथीहरू र हिजोको भिडियोमा मैले सामान आफ्नो सामान अर्डर गरेको भनेको थिएँ साथीहरू आज चाहिँ अर्डर जो अर्डर गरेको सामान थियो त्यो चाहिँ मैले पाइसकेको छु साथीहरू र अब यसको अनबक्सिङ गरेर मैले हजुरहरूलाई देखाइदिने छु र साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू र अब अनबक्सिङ कार्यक्रममा किन ढिलो हुने साथीहरू र अब हामी लागौँ हाम्रो अनबक्सिङतर्फ साथीहरू भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू ऊ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ मैले सामान हातमा लिइसकेँ र अब यसलाई चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्नेवाला छ साथीहरू एकदम यसलाई चाहिँ सेफ तरिकाले हाम्रो यो प्याकिङ गरेको छ साथीहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर र अब यसलाई चाहिँ मैले यो प्याकिङ सिल चाहिँ तोडिदिनेछु साथीहरू क्यामेरा पाइसकेको छु साथीहरू अब सरासर यसलाई ढिला नगरिकन हामी चाहिँ अनबक्सिङतर्फ लागौँ साथीहरू र अब हामी लागौँ क्यामेरातर्फ र क्यामेरा चाहिँ अब के हो कस्तो हो होइन त्यो हेरौँ यसलाई चाहिँ अब वाटरप्रुफ ग्लासबाट चाहिँ हामीले हटाम र यसलाई अब झिकौँ यहाँबाट हामीले ओके साथीहरू यसलाई चाहिँ वाटरप्रुफ ग्लासबाट हटाइसक्यो र अब देख्न सक्नुहुने चाहिँ यहाँनिर क्यामेरा र अब यहाँनिर रहेको टेपलाई पनि उकाइदिउँ ओके साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब टेपलाई पनि उकाइसक्यो र यो माथिको अब स्क्रिनमा पनि टेप हालेको रहेछ साथीहरू ल केही छैन यो अहिले एकछिनमा उकाममा यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुने हुन्छ साथीहरू साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब अन पनि भइसक्यो न एसडी कार्ड साथीहरू यहाँनिर एसडी कार्ड चाहिँ लिएको छैन एसडी कार्ड नराखेको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ अब हामीले एसडी कार्ड राख्ने रहेछ साथीहरू र यहाँनिर अब के के यसको चार्जरहरू लाउने होला साथीहरू र अब यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री रहेको छ साथीहरू साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब सबै थोक गरिसक्यो यसलाई अनबक्सिङ सबै गरिसक्यो होइन अब यसलाई चाहिँ सेटअपतिर लागौँ यसको त्यति साह्रो चलाउनु पनि आउँदैन अब फर्स्ट फर्स्टचोटि चाहिँ अब अनबक्सिङ गरिदियो होइन त्यही भएर धेरै यसको बारेमा यसकोमा नलेज पनि छैन साथीहरू जेसी सिकोस् अब पाइयो होइन यस्तै हो र यो चाहिँ यो ग्लास चाहिँ डबल पाएको हुँदो रहेछ होइन यसलाई चाहिँ अब जस्तो चाहिँ त्यस्तै सेटअप गरेर राखिदिन्छु साथीहरू मैले चाहिँ ओपन गर्दैछु मैले अब साथीहरू यहाँनिर अन पनि भइसक्यो हाम्रो गोप्रो र फेरि अब यसलाई स्विचअप गरिदिउँ होइन अब यसलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने हो त हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिमोटहरू रहेछ साथीहरू होइन अब रिमोट चाहिँ हातमा राखेर युज गर्ने होला अब होइन जेसुकै होस् साथीहरू आउनु पाइहाल्यो होइन आफ्नो अर्डरको सामान यो चाहिँ अब यसरी राख्न मिल्ने रहेछ साथीहरू लाइन आउँदै जाँदै गरिरहेछ यसको सेटअप पनि अब भइसक्यो होइन ए सो साथीहरू अब यसको सेटअप गरेर मैले देखाउने छु हजुरहरूलाई कि साथीहरू ल क्यामेरा चाहिँ होइन अब हातमा पढिसक्यो साथीहरू ल साथीहरू क्यामेरा सबै हातमा पढिसक्यो अब चाहिँ होइन पाइहाल्यो आफ्नो सामान पनि र अब भोलिदेखिको चाहिँ हाम्रो गोब्रोको कमालहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू आजलाई यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउने बेलाकनलाई पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरू ताकि यस्तै लेटेस्ट भिडियोहरू हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू आजको लागि यति नै साथीहरू फेरि हामी छौँ नेक्स्ट भिडियोमा गाइज